アメリカ製のボーイング777の機内はパニック状態に陥りました中国の音楽のメロディーに乗せてこの映像を撮ったのは乗客です アメリカの西海岸にあるロサンゼルスの気温は今プラス17度ここはマイナス10度のお出迎えです乗客は滑走路に直接滑り落ちますいかにも痛々しそうです今どこわからないわ逃げるのよ何が起きた